yo mukiwoba gamba nti bannange kozaka kabenge kintu kimu kisangala samira kudaga ku mawulire ekyo kyokka tugendeyo tulabe ekitambula yetukola tugende nga tuwera kitaba tulinanga eh? bataano tugende nga tulinanga bataano eh? mwana eh? gwe muli bwolaba omusajja oyo agenda kumpa sente meke ezintwala ewuwe gwe muliwe olaba okulabamu okuko oyo omusajja ayagala okundaba ah, kabenge jantwala kuba kabenge yagambye simanyi bagenda kumpa simanyi piki nnya simanyi omanyi kabenge omanyi nge gyayogeragamu ebigambo bye Mm. nakuwa ekinana kabenge yazikuwerawo zenyini kina nakashi nga munga temunabavaayo e, eh. kale kale kandabe nga nkikwasaganya wano mukifo ki ekuwa

Eh, tugenda bameka ŋamba ffe tugenda bameka ne famiry yange yona ngitwala omukazi mutwale mutwale eh, zino zetugendako zekimanyise kuba ne kabenge yenyini kale kale ebintu ebyo mwana nze mbitya naye mwana saga agenda byamanawulire sibeesigirako ddala ebyo ebintu kandabe nandi kanyimbulya amawire ge gemamuga paka gyagenda kunku oyaganje mubantu bange olukwe ate sisita wange ati abo bonna tugende nabo naye gwe tobaako balala bogamba toyogera yawo eh abakale bajjo kuwa yo bagame kino no yagenze we eh, eri de bamukase tegerera eh kale kale oyina funa muntu wazenga wa mizi pane nabandi wenye ni muba mwa basama samane bigam eri ke nimo sanje na esta sogera yo gera nyo mm eh eh kale kandabe kandabe talina kyakugambye nti namba enagibuloki nze kabengi ah. <laughs> era like agenda okugamba gwe nga nze namubuloki nze nga agenda kugamba bya noses eh. eh. ah, eh. aya sooka olinde mala okuddira nze gwemulaba waneeno twapanga ekintu kino eyantuukirira bamuyita kingizali kingizali abeera kugadya kibanda akolanga bodegadi wa, wa bobi wine nandukiramu ekintu kyonna nga wekindinayetogenda wulira peini yonna so bajja nebakukwata nga webakukwata balina ebiso ebakukuba noba nga tosobawulira peini yonayonayona nebakola ebakukoze nebakutokyali era nebakusula gyebakusudde bamala okusuula nebakujja nebefula nti gavumenti ekusudde nebakutwala mu ddwaliro lyonna nalakokuwa treatment biki byona byonabyonabyona bimwalaba mu midiya byona ebadde bitambula nsonza okuba nti ndi wano eno mbadde mpulirwa kuba bansuubiza okumpa miliyoni ataano nebaitmpaga yadina emitwale akakadde saakafuna mu nup ebyaddala bino byenjogera soma jakujawo propaganda yabadde atambula nga baleta abantu simayo nalina tocha alina byatusiddwako tiwamulaba nga ndi wano ndikogera njagala mbagamba esula nga bwebadde yonna yona ebadde etambula nti bino byantusibwako si gavumenti si yabintusaako byakolebwa kibiina kya nup